supaya wengi tanganmu takkan pi kau ucap janji lu mesti bali rasa neng hitungan dilali wis pirang tak snow rasane pirang taun anggonku ngenteni ngenteni sliramu ning kene tak tunggu nganti sa elingmu rasani rasani rasani koyo ngene nang kene buaya wengi tanganmu tak ganti kau ngucap janji lengo mesti bali rasa neng itu nganti lali wis pirang tahun nanggonku ngenteni ngenteni seliramu ning kene tak こと